असलकम दोस्तों मैं लतीफ़ सलमान आप देख रहे हैं एल एस मोबी ट्रिक्स दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कूल यूट्यूब चैनल के कूल इंट्रो कैसे बनाते हैं मैं लेजेंड को यूज़ करके लेजेंड ऐप को यूज़ करके हम यूट्यूब इंट्रो कैसे तैयार करते हैं आज हम देखेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप जो है तो अगर इसको इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए लेजेंड लेजेंड बोल के टाइप कीजिए यहाँ पे ये यह आ जाएगा दोस्तों आप देख सकते हैं फाइव मिलियंस लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं और इसके राइटिंग जो है तो फोर पॉइंट फोर है और यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट के स्क्रीन शॉट्स हैं एनिमेट टेस्ट इन वीडियो और गिफ्ट हम इसको वीडियो और गिफ्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं mini awesome text animation style यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है सो कलर टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे lots of colours filter background presents add a photo background हम जो है सो इंट्रो के बैकग्राउंड फ़ोटो को भी ऐड कर सकते हैं impress your messenger friends in two taps ठीक है ना दोस्तों चलिए हम इसको कैसे तैयार करते हैं ठीक है ना दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मैं पहले से इंस्टॉल किया हुआ हूँ इसको यहाँ से ओपन करते हैं करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप एड्रेस मोबी ट्रिक्स बोल के टाइप कीजिए नेक्स्ट जो है सो तो लतीफ़ सलमान मोबाइल ट्रिक्स ठीक है राइट पे क्लिक कीजिए फिर यहाँ पे जो है सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं कलर्स हैं इसको ब्लू कलर दे देते हैं ठीक है ना दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पे बहुत से फार्मेट्स हैं आप ऐसा जो तो उसको ये कर सकते हैं ठीक है ना तो अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड अपनी फ़ोटो भी चूज़ कर सकते हैं ये स्क्वायर टाइप में है स्कॉप में है टेन एटी पे टेन एटी पिक्सल पर रख के ओके करें करने के बाद ये कुछ डिजास्ट है आपका जैसे इंट्रो तैयार हो गया अगर आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं देखिए दोस्तों शेयर अच्छा ये शेयर इस गिफ्ट है शेयर इस वीडियो है अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं शेयर इस गिफ्ट ठीक है ना दोस्तों मैं इस तरह का वीडियो एक बना चुका हूँ अब हम वो वीडियो किस तरह से आएगा आज हम देखेंगे ठीक है ना दोस्तों आपको गैलरी में जाइए गैलरी में सेव हो जाएगा वो सेव करने से देखिए दोस्तों आप इस तरह से ये वीडियो तैयार कर सकते हैं ठीक है ना दोस्तों इस तरह से डजन में हम इंट्रो वीडियोस तैयार कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों इन मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँगा ठीक है ना दोस्तों ठीक है फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़